Hi, uh, welcome back to my channel uh, with uh, Luis Asuncion Vlogs and today is Saturday on January 9 uh, 2021 time check is 2.25pm ngayon ano ba ang uh, kaganapan dito sa loob ng bahay so titingnan natin so yun yun si Kuya Sob busy sa anong nilalaro mo anong nilalaro mo kuya ah yan. Uy, yan. yan. Tapos na yun, titingnan naman natin si Kyler. Wow, ang sipag gumagawa ng lesson na assignment to. Wow, ang galing. So, ah, uh, magka, iba ang ginagawa. Isang naglalaro, tapos na siguro sa assignment, at ang isa ay gumagawa ng assignment. So, kailangan na magsumikap para merong paroroonan. Ngayon, tingnan naman natin yung sa kusina. Ayun. Saan ko yun nagugas? Ay, may extra dito. Ay, eh, ano yan? Ginagawa ano mo? Ano yan? Ginagawa ano mo? Ano pinapakain mo? Ano? Oh, dalo-dalo ako. Oh. Hmm. Dali yan, ha? Saan mo dadalhin yan? Anong kaganapan ni Katkat, ha? Oo. Huwag ka kumalang dyan! Hindi. Tulog, huwag patay. Ito natin. Patay na natin. Ay. Baka tulog lang. Oo. Kasawa ito. Hindi na lang ako tulog ah. Alis yan, tadi makalimut ka. Ang galing yan. Ano dadalhin? Nalagay na naman. Ano yung nag-iwalay? So that's it for today. So uh, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel uh, paki-click na lang yung subscribe button sa ibaba at paki-share na rin sa ibang mga uh, kaibigan natin para maging uh, updated sa ating uh, new videos dito sa Luis Ascension Vlog actually eh, pag sinesearch mo ito search mo Luis Ascension Vlogs or Campus Librarian pwede so uh, tapos uh, gusto ko na rin i-share na uh, paki-subscribe na rin ang second channel ko na tinatawag na pag-usapan natin ni Brother Louie. So, um, uh, mag, nandiyan sa baba rin yung uh, link button and as well as yung third channel ko na kasalukuyan pa lang nagsisimula uh, with financially stable. So, and uh, nagpapapromote din yung anak ko, uh, anong pangalan na uh, yung uh, channel sabi nga. Uy, ano natapot pa? Eh, papapromote na eh. So, dito na niyo. Oh. Sabi is our uh, BG. So, ang makulit namin yung uh, si Katkat kung saan saan ang dinadala ang kanyang uh, uh, kuting. So, uh, kagaya na sinabi ko, that's all for today. And, uh, stay safe always. Sana uh, maging malakas tayo but uh, maging uh, have a wealthy abundance uh, oh, parehas lang meaning yun uh, sa buong 2021 and moving forward so um, God bless you all have a great day bye for now and watch for my next videos